二三瞬间，新年音乐会到这里就要结束了。再一次祝愿大家新年快乐，兔年大吉！新年快乐！新年快乐！ 哎呀咿哦哦，啊呀咿哦哦，啊呀咿哦哦，哦哦哦哦，啊呀咿哦哦，啊呀咿哦哦，啊呀咿哦哦，哦哦哦哦。灯光闪耀，热情在发酵，在热闹的街角，我们有自信。无 无自拔，青春无限大，出发。魔力无码，勇者无需回答，双手放开吧，出发。啊呀咿哦哦，啊呀咿哦哦，啊呀咿哦哦哦哦哦哦，啊呀咿哦哦，啊呀咿哦哦，啊呀咿哦哦哦哦哦哦。 闪耀，热情在发酵，在热闹的街角，我们用自信舞蹈。跟着我一起跃动，不调，烦恼通通抛掉，把梦想尽情燃烧。快快乐的围绕，对白的。心。 无需回答，双手放开吧，出发！啊呀咿哦哦，啊呀咿哦哦，啊呀咿哦哦，哦哦哦哦，啊呀咿哦哦，啊呀咿哦哦，啊呀咿哦哦，哦哦哦哦。 祝。